Good morning everyone. So it's my day 2 here in Siargao. So mag aano ako. Ano bang gagawin? Island hopping today. So mga ano yun 1,200. Magde-deposit ka ng 500 to GCash or magbabayad ka ng cash. See you. Balitaan ko kayo mamaya pero baka yung iPhone camera na gagamitin ko kasi para pwede mabasa so yun so yan si ano hi hi Kerubin hello say hi to my vlog <laughs> May, <laughs> bumilis siya lang. Ano yun? Sukang Suka Iloco. Tuba. Sukang Tuba. May check-in naman eh. Masarap kasi. Grabe. Hmm. Yun. See you later. Bye. So, I'm here sa sa terminal. Diba? Sa port. Ayan. Terminal, terminal 3. Kasi, dito kami sasakay ng bangka para sa island hopping. Kasi yung mga kasama ko, yan, si Kevin, si Sak. Sak na ba Nakalimutan ko. Eh, ito yung maging kasama niyo, ma'am. Ayan so, pa sila, may mga bagong dating. Leo, oo. Hello, may mga bagong dating. Uh, joiners tour kasi to. Mabiling buko. Hmm? So mamaya na. Bye. hi! Hi to my vlog! Hello everyone! So, at dito na kami sa Paco first island namin. Ayan. So, hanggang dito kami sa lunch. Hanggang lunch kami dito. Tapos, island na ayun sila yung kasama ko sila Kevin Isilangin na <laughs> tayo. So, ayun. Magla-lunch na kami. Ito yung food. tayo na, meron pa doon tayo doon ha. Ah. Kami, yung ibang cellphone, sino pa? O oh, yung mga cellphone na iba doon, dito. Na may sanlana. Okay, sige pa. Okay, picture muna kayo. You want take Group pic ba? Oh, grouping muna kayo, grouping. Which part of France are you from? Paris. Wow! Oh my gosh, it's from Paris, guys. I've been there. I love the croissant. Croissant. <laughs> Yeah. <laughs> Talaga? Ah. And also, I, I pronounce it as croissant. and lottery. But lottery, dahil it was, I had a big budget because I was the only one who went there. It was a solo travel. Kung merong, ah, talaga? Mag-isa ka lang? Nag-isa siya. Okay, maganda naman mag-isa. Kasi malayo pa lang siya, nakaano na sa akin. Oo. Um, Prito on the spot. Uh, going around Europe, please. lapit ng parang 15 to 30 minutes mula dun sa ano sa unang island namin uh, ayun ang tsura basketball budol so yun lang see you naman mamaya Yeah, um, if it's home, So ayun, pauwi na kami. pauwi na kami ngayon kasi yun lang. So, good morning everyone. And kakagising ko lang kasi nag-party-party kami kagabi. Hanggang 2 a.m. Uh, um, almost 3 a.m. na and 7 a.m. ang call time namin dun sa port para sa island hindi island hopping. Sa Naked Island lang kasi yun yung hindi namin napunta nun last time sa Tri-Island kasi nga dahil sa uh, hindi pinayagan ng Coast Guard. So, ngayon, pupunta kami nga ngayon doon. So, see you later. Bye. That's the Naked Island. Kasabi ah, yung Naked, kaya? Ay, yung parang buhangin lang doon. Ayun, no? Oh. Yung puti. Low time pa ngayon. Tinawagan mo ako, sorry, nagkataon. Hindi, it's okay. Kaya sabi ko nga parang ano eh. Try ko. Nandito na kami sa Naked Island. Wala pang tao. So kami palang nauna. Okay. <laughs> Wala yung mafia couple. And the party girls. kanila <laughs> pa pangalan nun. Sila party girls. Ay, dito rin. Victoria lang kami. sir. Hello. So, nakabalik na ako dito sa hostel ko. And, ayun. Yan yung So, May nag-gym. So, yun lang. Okay naman yung Naked Island. Ano lang. Relax, chill, chill lang. Ganyan tambay. Uy, madilim. At pag ganyan. So, yun lang for today's video like this video, give it a thumbs up, and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome. No hate much na. Peace out.